Siema, jestem Krzysztof, dzisiaj zrobimy super zajebistego pranka. W ogóle ludzie oszaleją na YouTubach, bo to jest takie modne teraz. Pójdę i zrobię tak, że napadnę na ludzi i zobaczymy jak zareagują. Chodźcie, będzie zajebiście. Dobra, zaczynamy naszą zabawę. Za chwilę może na kogoś się zaczajemy, może coś pójdzie, może się uda. Dawajcie. pieniądze, no. Dawaj. To jest jakiś prank? Zgadza się. Chuj swoim prankiem! Nie ma obrazu.